столетий назад Ньюкасл являлся лидером по добыче угля в Великобритании, но спустя какое-то время потерял свои позиции, зато компенсировал это тем, что стал культурным и научным центром. Мост Миллениум. Именно с этого моста гости начинают свое знакомство с городом. Его еще называют Мост Тысячелетия, известен во всем мире как подмигивающий глаз. Связано это с его формой и освещением в вечернее время. Мост состоит из двух колец, приподнимающихся в момент, когда проплывают корабли. Это зрелище и привлекает наибольшее количество зрителей. Мост проходит через реку Тайн и соединяет два города – Гейтсхед и, собственно, Ньюкасл-апон-Тайн является первым в мире наклоняемым мостом. Он поворачивается около 200 раз в году. Его проект был создан компанией Wilkinson Air и стал победителем в конкурсе 1996 года. Тогда задачей архитекторов являлась не просто постройка пешеходного и велосипедного мостов, а чтобы он также не мешал крупным судам перемещаться по воде. На осуществление проекта ушло 40 миллионов долларов и более двух лет. Открытие моста произошло в сентябре 2001 года. На церемонию пришли 25 тысяч человек. что у нас тут? Я зашел к себе в комнату, а меня ждет сюрприз. Мне приготовили из универа, из инту сюрпризик. Смотрите. Я зашел, меня тут на столе ждет открыточка. Дорогой Егор, мы надеемся, что у тебя все отлично, что ты проводишь хорошо время. Короче, и завтра мы увидимся и покажем тебе город с наилучшими пожеланиями. Ну, как-то так. Так, и открыточки. Welcome to Newcastle. Спасибо, спасибо. Так, здесь у нас, ага, здесь про университет. Опа. И вот такая коробка. Вау. Внимание, вопрос. Что в коробке? Что в белом ящике? чай. Интересно. Прикольно. Блин, вот это круто, конечно. То, что не ждешь, а тебе подарочки дарят. Вал Адриана. Сооружение длиной в 117 километров служило обороной римских предков около 2000 лет назад. Несмотря на то, что место имеет такую многолетнюю историю, на его территории даже остались старинные соборы Девы Марии и Святого Николая. Вал Адриана нередко фигурирует в тех или иных произведениях искусства. Английский писатель Редерт Киплинг посвятил данному месту три рассказа своего цикла «Пак с холмов». Здесь также были сняты некоторые сцены фильма «Король Артур», а в фильме «Судный день» 2008 года правительство даже построило бетонную стену высотой почти в 10 метров по линии стены Адриана, чтобы отделить зараженную вирусом Шотландию от Великобритании. Засветился вал также и в книге писательницы Розмари Сатклифф «Орел 9 легиона» и в ее экранизации «Замок Алник» Вал Адриана далеко не единственное место, любимое создателями фильмов. Замок Алник, который находится на границе с Шотландией, привлекает поклонников мальчика, который выжил, Гарри Поттера. Ведь именно здесь снимали некоторые из сцен фильма. Также замок появлялся в пятом сезоне сериала «Аббатство Даунтон» и некоторые сцены из фильма «Айвенга» 1982 года тоже снимались здесь. В фильме «Трансформеры. Последний рыцарь» замок также появляется как место жительства 12-го графа Фолгана. Замок Алник – один из самых красивых в мире, а также самый большой после Уинзера жилой замок который до сих пор является резиденцией герцога Нортумберланда. Пришел я в музей морской. Ребята, знаете, что они мне говорят? А мы закрыты. А я говорю, когда вы закрываетесь? Они говорят, в 4. А я смотрю на часы, 4 часа и 3 минуты. <laughs> Короче, шел я сюда, шел для того, чтобы не попасть. Ну ничего, завтра они откроются в 10, и я приду к ним снова. Музей Discovery. Научный музей предоставляет возможность посетителям узнать лучше местную историю и своими глазами посмотреть на различные экспонаты, среди которых и известный корабль Турбиния, который построил Чарльз Алджернон Парсонс с целью проверки паровой турбины для силовых кораблей. Корабль достигает 34-метровой высоты. Здесь также можно увидеть первые лампочки Swan и модели паровых двигателей Stephenson. Discovery – один из самых больших бесплатных музеев на северо-востоке страны. В 2006 году он стал лауреатом премии «Лучший семейный опыт». Спонсирует этот музей Департамент культуры, СМИ и спорта. Стадион Сент-Джеймс-Парк является домашней ареной футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед. Вместимость его составляет 52 405 человек, благодаря чему стадион является седьмым среди клубных и восьмым среди всех футбольных стадионов страны по данному показателю. В 2011 году стадион переименовали в Спорт Директ Арена, но позже все-таки вернули ему прежнее название. В 1996 году сент джеймс Парк принимал три игры чемпионата Европы, в 2012 матчи турнира по футболу летних Олимпийских игр, а в 2015 году принимал матчи мирового чемпионата по регби. Стадион используют не только в качестве спортивной арены, но и площадки для концертов, соревнований и других мероприятий. Стадион является одним из старейших спортивных сооружений на северо-востоке страны. Построен он был еще в середине 19 века, а первая игра состоялась в 1880 году. Тогда на поле впервые выступила команда Ньюкасл. Конечно, когда стадион только построили, он выглядел не так, как сейчас. Изначально там не было даже трибун, и впервые они появились в 1899. Я из Ньюкасла решил отправиться на побережье, а здесь недалеко побережье, около часа езды. Короче, купил я билет себе на автобус, пришел на автобусную остановку, а, прождал полтора часа, приехал а, автобус, в очереди все это происходило. В итоге приехал автобус э, где было написано not in service, то есть э, <laughs> не, работ, не работает. И мне пришлось э, возвращаться, я ехал сюда в итоге поездом, и вот сейчас должен пересесть еще на один автобус, и, короче, ехать. В общем, э, я уже практически три часа в дороге, <laughs> ну, больше в ожидании, скажем так. Я надеюсь, что я, ну, я как бы попаду на побережье, но не знаю, успели, успею ли я снять что-то, потому что, блин, э, уже приближается вечер. Может, я уже, когда доберусь, стемнеет все. оказался на побережье, и меня встречает сразу же вот такой маяк. свои небольшие размеры, Ньюкасл сумел стать лидером во многих сферах. На Elder Square находится самый большой торговый центр в Европе. В метро Ньюкасла были установлены самые первые антенны мобильной связи. Город занимал четвертое место по книгопечатанию сразу после Лондона, Кембриджа и Оксфорда. И как уже было отмечено, город является важным образовательным центром. Два городских университета принимают к себе на учебу студентов почти из всех стран мира.